পৰীক্ষা সমাগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰত গতিকে এম আইন চেপ্তাৰৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ কেইটামান বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন দিব ওলাইছোঁ এইকেইটা চাই যাবই লাগিব গতিকে তাৰে ভিতৰত প্ৰথমতে আছে বেঞ্জিনৰ পৰা এনিলিন মই অসমীয়া মিডিয়ামত কৈছোঁ লিখাখিনি ইংলিছত আছে আৰু ৰিয়েকশ্যনবোৰ এনেকৈ লিখিব লাগিব যদি কনভাৰ্চন আহে বা পৰিৱৰ্তন আহে এইটো বেঞ্জিন তাক যদি আমি নাইট্ৰেশ্যন এনেকৈ কৰে নাইট্ৰিক এচিড ছালফিউৰিক এচিডেৰে তেতিয়া নাইট্ৰবেঞ্জিন পাম এইটো নাইট্ৰবেঞ্জিন তাৰপিছত ইয়াক আমি যদি বিজাৰণ কৰোঁ এইকেইটাৰে নিকেল পেলেডিয়াম প্লেটিনাম দিব পাৰোঁ বা টিন আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বা আইৰণ আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড দিওঁ তেতিয়া বিজাৰিত হৈ এই অক্সিজেন গুচি যাব আৰু এনিলিন পাম হ'লে এইটো আহিলে কেনেকৈ আহিব বেঞ্জিনৰ পৰা এনিলিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা এইটো চাই যাবই লাগিব বা নাইট্ৰ' বেঞ্জিনৰ পৰা এনিলিন আহিলে এইখিনি লিখিব নালাগে আৰু নেক্সটটো আছে নাইট্ৰাইলৰ পৰা যেতিয়া ইথেন নাইট্ৰাইল হ'ব পাৰে দুটা কাৰ্বন আছে কাৰণে তিনিটা কাৰ্বন হ'লে প্ৰপেন নাইট্ৰাইল চাৰিটা হ'লে বিউটেন নাইট্ৰাইল তাক যদি আমি ৰিডাকশ্যন কৰোঁ ৰিডিউচিং এজেণ্ট বা বিজাৰক পদাৰ্থ এইবিলাক কৈ নাথাকোঁ দীঘলকৈ গতিকে এই বিজাৰিত হৈছে এই জেগাখিনিত হাইড্ৰজেন সোমাই গৈছে চাৰিটা ইয়াত দুটা ইয়াত দুটা গতিকে এইটো এমাইন হৈ গ'ল চেপ্তাৰটোৰ নাম এমাইন গতিকে এইটো এমাইন পালোঁ এইটো এৰমেটিক এমাইন পাইছিলোঁ বেঞ্জিনৰ কাৰণে আৰু এইটো আমি পাইছোঁ এলিভেটিক এমাইন কাৰণ এইবিলাক মুক্ত শৃংখল এমাইডৰ পৰা এমাইন যেতিয়া কৰিব লাগে তেতিয়া আমি তীব্ৰ বিজাৰক পদাৰ্থ আৰু লগতে পানী জলযোজন কৰিব লাগে জল বিশ্লেষণ তেতিয়া কি হৈ যায় এম এমাইত যায় এমাইন হৈ যায় ইয়াতে এম এমাইডৰ অক্সিজেন আঁতৰি যায় ইটো বিজাৰণ গতিকে ইয়াতে হাইড্ৰজেন সোমাই গৈছে এই অক্সিজেনৰ ঠাইত এইটো হাইড্ৰজেন সোমাই গৈছে নেক্সট আমি চাইছোঁ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হফমেন ব্ৰহ্ম এম এমাইডৰ অৱনমন বিক্ৰিয়া গতিকে ইয়াতে কমি যাব এই চি অ'খিনি কমি যায় এইখিনিত চি অ' কমি যায় এন এইচ টুখিনি থাকিব এটা কাৰ্বন কমি যাব যিমান কাৰ্বন লওঁ এটা কাৰ্বন কমি যাব গতিকে ইয়াক কি কৰা হয় হফমেন ব্ৰহ্ম এমাইড অৱনমন বিক্ৰিয়াটোত ব্ৰমিন আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ল'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো আহিব পাৰে তেতিয়া ছ'ডিয়ামৰ জেগাত পটেছিয়াম আহিব ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এই চি অ'খিনি গুচি গৈছে এইটো এন এইচ টু হৈ গৈছে বাকী এন এ বি আৰ এটা গুচি গ'ল আৰু N A two C O' ইয়াৰ অ'ৰ লগত চি অ' থ্ৰী আৰু পানীৰে বেলেঞ্চ হৈছে ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ জেগাত যদি মই এইখিনি আনিছোঁ এইখিনি যেনেকৈ বেঞ্জিনটো ৰৈ গৈছিল এইখিনি ৰৈ যাব এইটো বিউটেন এমাইড আছিল চি অ' এন এইচটো মানে এমাইড ফাংচনেল গ্ৰুপ বা কাৰ্যকৰীমূলক গতিকে এইখিনি জেগাত এইখিনি গুচি যায় এন এইচটোতো ডাইৰেক্ট হৈ গ'ল এইখিনি চি অ' নোহোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে এন এ বি আৰ আৰু N A two C O' three আৰু এই আগৰ দৰে পানী ওলাই যায় বেলেঞ্চ হৈ গৈছে এই Hofmann bromamide important গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি তাৰপিছত মই আহিছোঁ কাৰ্বন কমোৱা শিকালোঁ এতিয়া কাৰ্বন বঢ়োৱা ছিষ্টেম শিকাইছোঁ এইটোত এইটো চডিয়াম চাইনাইট দিলে এন এ চি এল ওলাই গ'লে এইটো চাইন হৈ গ'ল আৰু অলপ আগতে আমি ইয়াতে কৈছিলোঁ যে চাইন ইয়াতে আমি যেনেকৈ ইয়াতে পাইছিলোঁ চিয়ান থাকিলে বঢ়াই দিব পাৰোঁ বীজাৰণ কৰি ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি যে চিয়ান পালোঁ এইটো চিয়ান পাইছিলোঁ ইয়াতে নিকেল অনুঘটক দি বঢ়াই দিছোঁ আৰু এইটো এটা কাৰ্বন ইয়াতে দুটা আছিল এই কাৰ্বনটো আহি গ'ল এই কাৰ্বনটো ইয়াত আহি গ'ল গতিকে ইয়াতে বীজাৰণ কৰি এটা কাৰ্বন বঢ়োৱা এমাইন পালোঁ ঠিক আছে এইটো পৰীক্ষাতে পাৰিছিল এনিলিনৰ পৰা পৰিৱৰ্তন কৰা বেনজাইল এমাইন তেতিয়া নামটো শুনিলে এইটো এনিলিন বেঞ্জিনৰ লগত এনেইচটো আছে এইটো বেনজাইল এমাইন এটা কাৰ্বন বাঢ়ি গৈছে কি বুদ্ধি কৰি বাঢ়িব পাৰিম ইয়াক আমি যদি ডাইজনিয়াম লৱণ দিওঁ তেতিয়া বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইড হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে আমি এই বুদ্ধি কৰি এইখিনিৰ পৰা আমি চাইনৰ গ্ৰুপটো আনিব পাৰোঁ এইটো কপাৰ কপাৰ চাইনাইড বা পটেছিয়াম চাইনাইড দিলে যিকোনো এটা দিলে ইয়াতে এইবিলাক গুচি যায় চাইনৰ গ্ৰুপটো সোমাব আৰু এইটোকতো বুদ্ধি কৰি ওপৰটোৰ দৰে আমি নিকেল দিলেও এইটো বিজাৰণ হৈ এটা কাৰ্বন বৰুৱা বেনজাইলিক এমাইন পাম এইটো বিখ্যাত ৰিয়েকশ্যন যোৱাবাৰ আহি গৈছিল নাম লিখিব দিছিল ৰিয়েকশ্যনটোৰ নাম দিয়া আছিল ৰিয়েকশ্যনটো লিখিব দিছিল এইটো এইটো হ'ল কাৰ্বেমাইল ৰিয়েকশ্যন বা আইচচাইনাইড ৰিয়েকশ্যন কেৱল প্ৰাইমাৰীহে দেখুৱায় প্ৰাইমাৰী এমাইন এলিভেটিকে হওক বা এৰমেটিকে হওক গতিকে এইটোক আমি ক্ল'ৰফ্ৰম বা ছ'ডিয়াম বা পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দিব পাৰে পটেছিয়াম দিলে পটেছিয়াম ছ'ডিয়াম দিলে এনে আহিব তাক হিট কৰিলে কি হ'ব R N A C two R N ইয়াতে বেঞ্জিন আছে R N A C two আহি যাব গতিকে চাইনৰ গ্ৰুপটো আহি গ'ল এইটো আৰৰ জেগাত যিমান কাৰ্বন দিয়ে ইয়াতে সিমান কাৰ্বন আহি যাব আৰু এইটো বেঞ্জিন এইটো বেঞ্জিন মই এটা ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ আৰু এই ৰিয়েকশ্যনকেইটাৰ বাদে একো নাহিব লাগে তাৰমানে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ এইটো এইটোৰ নাম এলকিল আইচচাইনাইট যেতিয়া কাৰ্বন যিমান আহিব সিমান কাৰ্বন থাকিব বেঞ্জিন থাকিলে বেঞ্জিন আইচচাইনাইট এইটো এনেকৈও আহিব পাৰে নামবিলাক তলত এইকাৰণে লিখি দিছোঁ যে এইটো এনিলিনৰ পৰা ফিনাইল আইচচাইনাইট কেনেকৈ পাবা convert aniline into phenyl isocyanide গতিকে এইখিনি চি এনটো সোমাই গৈছে হাইড্ৰজেন দুটা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে চি এনটো সোমাব গতিকে প্ৰাইমাৰী এমাইনবিলাকে দেখুৱাব যদি ছেকেণ্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰীয়ে আমাক এইবিলাক নে দেখুৱায় ছেকেণ্ডাৰীত এমাইনত হাইড্ৰজেন এটা থাকে নাইট্ৰজেনৰ লগত আৰ দুটা থাকে বা এলকাইল গ্ৰুপছ গতিকে টু ডিগ্ৰী থ্ৰী ডিগ্ৰী আমাৰ কাৰ্বাইল এমাইন ৰিয়েকশ্যন নেদেখুৱায় কাই দেখুৱাই it is use as a test for one degree amine গতিকে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে গতিকে ইয়াতে আমি আইচ' আইচ'চাইনাইট টেষ্টটো বুজি পালোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিৱৰ্তন কৰা হিচাপে আহিব পাৰে বা এনেকৈ সোৱাদ মাৰি দিলেও আহিব পাৰে গতিকে নামটো কাৰ্বন যদি মুক্ত শৃংখলত থাকে তেতিয়া এলকাইল আৰু বেঞ্জিন হ'লেতো জানাই ফিনাইল আইচ'চাইনাইট কয় এইটো এনৰ লগত হাইড্ৰজেন দুটা গুচি চিটো আহিছে ইটো আমি ফিনলৰ যেতিয়া ব্ৰমিন পানীৰে বিক্ৰিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া হৈছিল টু ফ'ৰ ছিক্স ট্ৰাই ব্ৰহ্মফিনলৰ বগা অধক্ষেপ ইয়াত কি হৈছে টু ফ'ৰ ছিক্স একে ব্ৰমিন বাণী ট্ৰাই ব্ৰহ্ম এনিলিনৰ বগা অধক্ষেপ পাইছোঁ গতিকে এইটো সোৱাদ মাৰি আহিব পাৰে বা ইয়াতে কি কৰিব পাৰে এনিলিনৰ পৰা ব্ৰমিন ৱাটাৰেৰে ৰিয়েকশ্যন কৰিলে কি পোৱা যায় সেইটো সুধিব পাৰে নেক্সট এই দুটাও ইম্পৰ্টেণ্ট এনিলিনৰ পৰা পেৰা ব্ৰহ্ম এনিলিন এইটো এনিলিন আৰু এইটো মই এচিড এনহাইড্ৰেট দিছোঁ চি এইচ থ্ৰি এইটো চি অ' লিখাত অলপ মানে বেকেটটো আহি গৈছিল কাৰণ আমি চি অ'টো দিয়া নাছিলোঁ এইটো চি অ' এইটো হলটো টু তাত পিৰিডিন ল'ব লাগে এই গ্ৰুপটোত ফাংচনেল গ্ৰুপটোত এমাইন গ্ৰুপটোত এনিলিনৰ ইয়াত আহি যায় এই চি অ'খিনি আৰু চি অ' অ' এইচ ওলাই যায় তেতিয়া ব্ৰমিনে কি কৰে ইয়াৰ লগত পেৰা পজিশ্যনতহে কেৱল সোমাব পাৰে কাৰণ এইখিনি জেগা ব্লক হৈ যোৱাৰ দৰে হ'ল অৰ্থ পজিশ্যনত যাব নোৱাৰে গতিকে এইটো মেজৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু এইটো গুচোৱাৰ কাৰণে পানী মাৰি দিছোঁ আমি গতিকে এইটো আমাৰ এইখিনিত আকৌ এই বস্তুটো আহি গ'ল ইয়াত পেৰা ব্ৰমইনিলিন আৰু কেইটামান বিক্ৰী আছে এইফালে এনিলিনৰ পৰা পেৰানাইট্ৰ যদি আহে এইখিনি একেই এইটো এচিড এনহাইড্ৰাইট দিছোঁ পেৰিডিন এই গ্ৰুপটো আহি গ'ল তাৰপিছত নাইট্ৰিক এচিড আৰু চালফেৰিক এচিড দিব লাগে গতিকে এতিয়া নাইট্ৰ' গ্ৰুপটো আহি গ'ল পেৰা পজিশ্যনত কাৰণ এইখিনি অলপ আমাৰ এইখিনি আমাৰ ব্লক কৰা যেন হ'ল গতিকে অৰ্থত নাহে গতিকে পানী ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে এইচ প্লাছ অ' এইচ মাইনাছে এইচটো ইয়াত আহি যাব আৰু এইখিনিত নাইট্ৰ'টো থাকি যাব অৰ্থত নাপাওঁ গতিকে এনিলিনৰ পৰা পেনানেট্ৰ এনিলিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই দহটা ৰিয়েকশ্যন চালে প্ৰায় বোৰ ইয়াৰ পৰা কমন পৰি যাব এই চেপ্তাৰৰ এনেকৈ মই পিছৰবিলাকো ভিডিঅ' দিম আৰু এই ইলাচ বিক্ৰিয়াটো হ'ল বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম চল্ট বা ক্ল'ৰাইডৰ পৰা আমি কি কি পাব পাৰোঁ তাৰ আগতে বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্ল'ৰাইডটো মই বনাই লৈছোঁ এইটো হ'ল এনিলিন এইটো হ'ল নাইট্ৰাছ এচিড বনাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ছ'ডিয়াম নাইট্ৰাইড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু টেম্পাৰেচাৰ লাগে বহুত কম জিৰ'ৰ পৰা ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এইটো বহুত আনষ্টেবল কিন্তু অৰ এৰমেটিকটো অলপ ষ্টেবল হয় সেয়েহে আমি বেছিভাগ আমি ইয়াতে বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইড পালোঁ এইটো এইটো চল্ট লিখিছোঁ প্লাছ মাইনাছ থকাৰ কাৰণে এইটো ক্লৰাইড লিখিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এই বিক্ৰিয়াক এটা চালে গোটেইখিনি কমন পৰি যাব যি যি আহিব লাগে আগৰ চেপ্তাৰৰো হেল' এৰিনৰো পাম পেনজিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইডৰ লগত যদি cuprous chloride H C L cuprous bromide H B R আৰু অলপ আগতে চি এনটো সোমাইছিলোঁ যে এইটো এইটো কিউপ্ৰাছ চাইনাইড বা পটেচিয়াম চাইনাইড দিলে এই তিনিটা ক্ল'ৰ ব্ৰম আই আৰছ benzene nitrile chlorobenzene bromobenzene benzene nitrile এইকেইটা চেনমিয়াৰৰ ৰিয়েকশ্যন চেনমিয়াৰ মানে মনত ৰাখিলে হ'ল এনেকুৱাকৈ আৰু এইটোৰ পৰাই বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম চল্ট যিটো পালোঁ তাক আমি ক্লৰাইড থকাৰ কাৰণে ক্লৰাইড লিখিছোঁ গতিকে ইয়াতে যদি মই জাষ্ট এনেকুৱাকৈ যদি কপাৰ পাউডাৰ লওঁ এইচ চি এল তেতিয়া ক্লৰ'বেঞ্জিন আকৌ পাম আৰু ইয়াতে কি পাম ইয়াতে কপাৰ পাউডাৰ লগত হাইড্ৰজেন ব্ৰমাইড দিলে ব্ৰহ্মবেঞ্জিন পাম এই দুটা এই তিনিটাক কয় ৰিয়েকশ্যনক কয় নেম অফ দ্য ৰিয়েকশ্যনত সুধিছিল দুটা দি এনেকুৱাকৈ দি সুধিছিল এবাৰ এইটোৰ পৰা এইটো এইটোৰ হ'ল গাটাৰমান ৰিয়েকশ্যন মনত ৰাখিলে হ'ল আমি মানুহে যদি গাঁতাত পৰে এই কপাৰ এটা এটা গাঁতাতে মানুহে কপ এটা গাঁতাত মানুহ পৰি যাব পাৰে দুটা গাঁতাত নপৰে এটাতে পৰে বোলে কপাৰ এটাই আছে কপাৰ অকলে আছে কপাৰ পাউদাৰ হিচাপে বোলে গাঁতাৰ মেইন ৰিয়েকশ্যন আৰু যদি চেণ্ট মিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন আহে তেতিয়া এই দুটা দুটা থাকে চেণ্ট মিয়াৰ চেণ্ট মিয়াৰত দুটা থাকে ঠিক আছে তাৰপিছৰ বিক্ৰিয়াকেইটা আকৌ মই কিছুমান দিছোঁ বেঞ্জিনৰ পৰা আমি কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ ডাইজনিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা প্ৰথমতে এনিলিনৰ পৰা আমি কি কি পালোঁ চাই লওঁ বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইড তাৰ পৰা বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা ক্ল'ৰবেঞ্জিন বেঞ্জিন আৰু বেঞ্জিন নাইট্ৰাইল চেনমিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি আমি কৰাৰ পিছত কৰিলোঁ কপাৰ পাউডাৰেদি গাটাৰমেন ৰিয়েকশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো আমি এগেইন আৰু আহিছোঁ এইকেইটা ৰিয়েকশ্যনত বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইডক যদি পটেছিয়াম আইডাইড দিওঁ ডাইৰেক্ট এইখিনি ভাঙি যায় আয়ডবেঞ্জিন হৈ যাব তাৰপিছত এনটো আৰু কে চি এল ওলাই যাব ঠিক তেনেকৈ হাইড্ৰ ব্লোৰ ফ'ৰ ফ্লোৰিঅ এইচ বি এফ ফ'ৰ দিয়াৰ লগে লগে এইখিনিত ইয়াতে এইখিনিত এইচ চি এল এটা ওলাই যাব তাৰপিছত এন টু প্লাছৰ লগত বি এফ ফ'ৰ মাইনাছ এটা চল্ট বনাব গৰম কৰি দিম এন টু ওলাই যাব বি এফ থ্ৰী ওলাই যাব এফ টু সোমাই যায় আমি ফ্লোৰবেঞ্জিন পালোঁ ইয়াতে আছিল ক্ল'ৰবেঞ্জিন ব্ৰমবেঞ্জিন বেঞ্জিন নাইট্ৰাইল ক্লৰ'বেঞ্জিন ব্ৰমবেঞ্জিন গাটাৰমেনত আকৌ পালোঁ চেনমিয়াৰৰ লগত চেনমিয়াৰৰ প্ৰডাক্টটো গাটাৰমেনত কৰি বেছি বেটাৰ হয় মানে বেছিকৈ পোৱা যায় গতিকে আয়ডেবেঞ্জিন আৰু এতিয়া ফ্লুৰ'বেঞ্জিনো পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি ইয়াক আমি ইয়াৰে পৰা যদি আমি বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা যদি এইখিনি যদি এইফালে গুচি আহোঁ আমি যদি আয় ফ্লুৰ'বেঞ্জিন নালাগে আমাক নাইট্ৰ'বেঞ্জিন লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম চডিয়াম নাইট্ৰাইট আৰু কপাৰ ল'ম গৰম কৰি দিম এনটো ওলাই যাব এন অ'টোত সোমাই যাব আৰু চডিয়াম এইটো বৰ ফ্লোৰাইডটো ওলাই যাব তেতিয়া নাইট্ৰ'বেঞ্জিন পাম কি কি পালোঁ ক্ল'ৰ' ব্ৰম ক্ল'ৰ' ব্ৰম আয়ড' ফ্লোৰ' নাইট্ৰ' আৰু এইটো চায়েনৰ বেঞ্জিন নকয় আৰু বেঞ্জিন নাইট্ৰেল কয় কাৰণ এইটো নাইট্ৰেল ফাংচনেল গ্ৰুপ আৰু এইটো লিগান হিচাপে চায়েনৰ বা এইটো আমি চাইনা বুলি কওঁ গতিকে আইচ' আইচ'চাইনাইট বা চাইনাইট বুলি কৈছিলোঁ আমি তেতিয়া এম্বাইডেণ্টেডলিকেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল বা নিউক্লিয়ফাই আৰু এইটো যদি লওঁ বেঞ্জিন ডাইজনেমাৰ এই গোটেইবিলাক reaction iodo' benzene fluoro' benzene nitro benzene ইটো হাইপ'ফছফৰাছ এচিড ল'লে আৰু পানী ল'লে এইটো তিনি হৈ যাব এটা এইচ ইয়াত সোমাই যাব এন টু আৰু এইচ চি এল ওলাই যাব এইটো বেঞ্জিন হৈ যাব তাৰপিছত গৰম পানী এইটো ফিনল পাম আকৌ মানে চববিলাক পায় ফিনল পালে ইয়াতে অ' এইচটো সোমাই যাব তাৰপিছত এন টু ওলাই যাব এইচ চি এল ওলাই যাব আৰু এইটো যদি আমি এলকহল লওঁ তেতিয়াও আমি এইটো এল ডি হাইডলৈকে কি হ'ল জাৰণ হ'ল ইয়াৰে পৰা দুটা এইচ আছে গতিকে এই দুটা এইচৰ এটা এইচ ইয়াত সোমাই গ'ল এন টু আৰু এটা এইচ চি এল ওলাই যাব গতিকে এইখিনি ৰিয়েকশ্যন ভালকৈ চাব লাগিব গতিকে বেছি দীঘল নকৰোঁ এইখিনি চাই যাবা ইয়াৰ পৰা অকণমান পৰি যাব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা